Biasa saya cinta coba kau pahami Sasu bilang saya jaga sab hati Tak mendua saya berhenti mencari Cukup kau dalami bikini dan nasi saya